Saluton al cio, e ni vudia via dio. Hodiau la vetero estas bona ca mi ne devas abodi, do pro tio che places al mi, mi decidis che mi volas eliri ca io biciclumi. Sed mi jus admarcis ke mi accidente fergesas mian celosilon por la biciclo, do mi devas reidi al apartamento ca gin trovi. Do, nun pro tio che mi havas la shosilon, mi simple devas trovi la seruron. La mia bo patro estas ie ci tie, do, mi serucu cune, ciu ne? Uh, ciu estas tie, ne, ciu estas, ne. Uh, kie, eble estas sub la pantalono. Ne, ne estas tie. Uh, ah, ciu? Kio estas tio? Uh, kiel krab ka tio tia. Um, oh, Fek, estes tro multe da rubajo <laughs> ci tie. Bone, do mi just trovis la seruron. Do mi devas malŝlosi ĝin nun. Mi provu fari ĉi tion per un umano ĉar vi devas vidi min faranta ĉi tion. Eh, eh. Yes, Successo! per un umano! Mi es estas ege lerta. Do mi just nomis ci tion seruro, sed nun mi comences dubi per i mia vorta lecto, do se vi havus pli uh, taugan esprimon per ci tiu ilo ci tie, simple diru in la commentaio sube. Do nun la plano, mi intensas uh, idi anue al kofotso, do tio estos en la angla KFC, kai mangi, kai post tio mi idos al strando, au la plagio, uh, eble mi faros kelkain afero in tie, ni vidos, uh, kai versaine post tio mi idos heimen. Mi estas sola, sola, sola, mi estas mola, Mola, mola. Do mi jus al venis al KFC, kai nun mi intensas mendi mi en manjajon. Do mi jus fin mendis, kai ci tie mi havas uh, Pepsi. Esenza Pepsi simple estas colao. Kai estas pace musico ci tie. Kai ancao, do, ancao mi havas tri pezzo in da cocajo, ter pomfrito in, um, panon, kai sauzon. Ho, fec, Jus comences pluvi, ca mi eses ege fora de mia aimo. Ho, fec. Do mi jus fixis mian biciclon a la stango per tiu protectilo. Do nun mi intensas iri a la plagio ciu estes tie. Nue mi vols iri a la mangrova arbado ciu estes pli mal sed ciam mi idis tien la pordego a la arbado mem estes fermita, do mi ne pos en iri. Do nun ni iru a la Do nun mi estes sur la plagio, ca mi simple intensas esplori iomete eble trovi quelcain in Tresajo in Monte di Ilan Albi example yen la play ne interessa conco io main por vi saluton gris aspecto colombo mine veres si es chuvias das colombo au mevo au io stranga mixajo inter la du sed saluton kai nun mi vos vin manchi totio es es bona exerzo kai nun eble mi iros al la roco pinto tie kai montras al vila feroin mi trovos tie. Mi nun sekvas os in de iu tre malgranda granda dinosauro. To evidente tre var gis dum la pasintai tago, e mi gius trovis ci tie meduzon, Kai kutime meduso in nur venas alla strando e al alla plaggio ci tie ki estas ege varme. To yen la meduzo. Estas das Gluetza? Ha, Jen Korvo. Saluton Korvo. Ah, Do Jenki on faras la Korvo. Gi mangia so resta in de iu tre mal chance crabo. Mi giusto di mare che mi promenis cien con la casco sur mia capo. Do, vede shine tre strange. Ulo sur la strando sur la plaggio tie, kun casco. Tu vi vidas tion? Mi nes si es chu das crabo au ie spezzo de insecto do mi proximijas. Oh, ah, shine es das blatoi multae semitro proximijas uh, ili simple for curas for to Mi ne scias ĉu vere estas blato, sed aspektas kiel blato. Mi vere volas scii kio la fek estas tiu insekto. Ĉu oni povas diri al mi? Do mi havas rakonton por vi, ne estas amuza rakonto, simple temas pri mia infaneco. Do kiam mi estas etulo kaj mi estas sur la plaĝo kun miaj du pli junaj fratoj kaj mia panjo, ni ofte esplodis la rokojn, ekzemple ĉi tiajn. Uh, kai mia panjo ciam dides al ni Oh, se vi trovus uh, can donu gi al mi, kai mi donos al vi mon uh, moneron Kai kutime estus eble quincendo in netium mute sed mia panio tre shatas fish capti kai por mi kai mia frato et io esas presca la sola maniero en spezi kiel infano doni ofte kai ege longe kai profunde esplore sa rakoin kai kutime mi tr ni trovis ekzemplo kelka in kan pesiloin kai ni donos ilon al mia panio sed esas display muzik en ni ofte trovis monero en kai do poste ni el trovis no se ni volas en spezi la plej bona maniero simple estas idi al la rokoj esplodi esplori ilin kaj post eble tridek minutoj ni trovos kelkajn dolarojn kazen ni nun estas je la fino de la blogo kiel efek estas tio mi jus vidis ion en la ekrano ŝajnas esti paliso au tubo au io tia unu momento kio Rigardu ĉi tion, estas stranga tubo, ĝi simple estas ĉi tie. Oh, okay. Hege, bone. Do, se vi ne spektos mian sekvantan filmon, mi trovos vin, kai mi simple mortigos vin per citiub tubo, kiu estos pintigita. Do, gis katsen!